O, oh, dali, hi ka na ulit. Hi! Welcome to my channel. Sabi mo. Channel! <laughs> hi! Tyler! Lalaro ka lang eh. Gagayain mo na. Ganito, baby, oh. Tyler! Ganyan na to. Oh, tapos susut mo. O, oh, dali, gawin mo. Paano? Uy, galing naman. Magaling ka pala eh. O, oh, tapos na yan. O, oh, lalagay mo na yung tapos dito. Dito na. Ipunin natin. Yan. O, oh, very good. Huwag ka na magbomba kung matagabomba. Para mabilis tayo. Very good. Galing ah! Uy, ang galing pala ako. Mami! Oh, di ba Tyler, oh? Uy! Sabi niya, binilaw siya dito yung lobo. Ah, uh, siya, makaraan ako. Galing Tyler ah! Oh, di ba? Lagay mo na doon. Yan, very good. Ha? Wala na? Dami pa yan. Thank you, baby taller. Ay, hindi ka na pala baby. Di na ikaw, baby? Oo, sorry, sorry, sorry baby. Baby na ko. Ha? Baby. Baby ka pa din? Hindi ka na baby, kuya ka na. Kuya na. Oh, di ba? Ang galing nga, Tyler, oh. Galing ah! Oh, yes pala eh! Oh, di ba? <laughs> Oh, galing baby, oh. Ano tawag yan? Scotch tape. Scotch tape. Kumain na ikaw? Ano yan? Kulay. Ha? Ano yan? Kulay. Ano color yan? White. White. Opo. At anong kulay ang gusto mo mamaya pag binigyan ka ng balon? Ah. Ano daw kulay gusto mo mamaya? Bunga Black? kulay. black daw. Wala na ba black yan ba? Wala naman black eh. White, white gusto mo. Blue, ayun ang gusto mo. Bobomba. Bobomba ka. Pero sa amin, may inuman pa yan. Sa amin, may inuman man yan. So, may inuman ka lang. Nauna pa yung mga nakatanda kaysa sa mga bata. Kahit bata ay may edad, ay may birthday. Mm -mm, kahit sa bata ay may inuman. Patak yan, laba. Hello. Hello. Hindi. Bababa ko. Baba, mga babae. Mamaya pa siguro. Yan na. Okay, iwan na. Ha? Okay na. O, ikaw taga-bomba. Kaya mag bomba niya? Oo. Sabi niya, kuhanin mo na. Pamilis mo lang ang bomba mo. Bagal eh. Mamaya butas na yan. Ang bagal mo eh. Nauun, wala na kaming gagawin. Dapat mabilis ang bumbang. Ikaw mo naman late. Ang late naman, Tyler, ho? Oh. Kanya yan. Sa'yo to, ah. Maliit, ah. Kaya ko, siguro lakit. Left, lakit. Oo, ka na. Tagal, eh. Ako muna. Bagal, eh. Dami pa ako Dapat ganito, Tyler, ho. Ito, may pag-isulog ko Ha?

O, oh, ikaw na magbomba dyan, ha? Bilisan. Ah. ano yung natanggal?

go on right back in your bed. Well, I don't mind the Và biết là làm nào yêu Vì vì đã là ấm ra cầu Cũng là Hãy subscribe cho Hero, hero, hero, hero, Ang liliit naman niya. Laki ng pa. Laki, laki pa. Liit eh. Laki mo. Ayun na. Puro kakalakoan siya. Tyler, nagwa-vlog oh. Tyler, diyan ka sa camera oh. Tyler, tingin ka sa camera. Diyan ka lang. Harap ka kasi doon. Hindi pa eh. Hindi pa. Ha? Hindi pa. Dagdag pa. Ang liit sa'yo yan. Iiyak yung bata. Iiyak yung bata pag galit ang buko niya. Ano na tayo ngayon? nagawa ka na? Wala ilan? Ha? Wala na, naglaro na eh. Ha? Uling oh. Lagay mo na dito. Oh. oh. Hilig mo pala sa lobo eh. Ha? Lala? Blue? Lala? Bus na. Bus na blue. Lala? Ganyan o, oh, ganyan o. Oh. Dami ng bata doon. Dami ng bata doon eh. Ayaw ko doon. Na yung paa mo? Paano yung... Ayun, paano yan? Bala? Na paano doon paa mo, Tyler? Thank you kasugat Kasugat dati. yan, hindi ka na kumain. Taas mo na dito, dito, dito. Oh, Lord, I think na matutugat ka. Paikot, paikot ko. Matutugat. Uy, bakit daw nasugat, Tyler? Tyler? Pagod yan. <laughs>